Sean todos bienvenidas y bienvenidos al espacio virtual por un colegio de la era 3.0. Mi nombre es Cori Castillo Castillo, soy un submediador en este curso. El curso consiste en aprender a utilizar dispositivos tecnológicos específicamente en tablets electrónicas y en particular las iPads de Apple. Todo ello con un ambiente eh, educativo dinámico e interactivo iniciando desde los aspectos más básicos del uso de la tecnología, pasando por un diseño de actividades, búsqueda de recursos que nos permitan planificar e implementar a nuestras lecciones, hasta llegar a un diseño y planificación administrativa, técnica y pedagógica de nuestra institución. Utilizaremos herramientas como el GeoGebra que nos permitirán de una forma muy versátil trabajar con el área de matemáticas y no solo en matemáticas sino también en otras áreas específicas. Utilizaremos una aplicación llamada Creations que nos permite escribir de una forma muy versátil a través del iPad, grabar nuestras, eh, nuestras lecciones en ella y que el estudiante pueda accesar a estas lecciones que lo grabaremos nosotros. Y no solo ellos, sino que también ellos puedan grabar, puedan escribir sus respuestas y compartirlas con otros estudiantes. También utilizaremos juegos, trataremos de buscar aplicaciones o buscaremos aplicaciones que nos permitan que el estudiante de una manera divertida aprenda algunos juegos o algunos juegos aprendan matemáticas. También utilizaremos una serie de aplicaciones que vienen incorporadas dentro del iPad, como por ejemplo el Keynote, que es el homólogo a lo que es PowerPoint en, Office. De igual manera, Page, el homólogo de Word, utilizaremos esto como una herramienta para eh, crear una interactividad de nuestras lecciones. También utilizaremos Numbers, que es una aplicación homóloga a Excel, entre otras grandes aplicaciones y otra serie de aplicaciones muy útiles para nuestras lecciones. Soy profesor de matemática, apasionado de las tecnologías e interesado en aprender cada día más de estos ambientes virtuales de aprendizaje. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Espero que sea de provecho este curso para sus lecciones, para la planificación de sus lecciones, para el aprovechamiento de un proyecto que pueda generarse en una, en una institución, de su institución. Gracias.